Thấy không? Ping ping. Rimin mitet ping ping, rimin mitet ping ping ping dikit Ren, dikit. Dikit Ren. Ping rimin mitet ping ping, rimin mitet pting ting ting, rimin mitet ping ping. Dede. Ha? dengar Ayo lah. Rininit peting ting, rininit peting ting ting, rininit peting ting, ting. Telung menit kok. ting, telung puluh lima. Rininit teting ting, rininit teting ting ting, rininit teting ting, rininit teting ting ting, rininit teting ting, rininit teting ting ting. Enak, enak. Rininit teting ting, rininit teting ting ting, ting ting. Ayan. Rininit ting ting ayan. Pocak. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta